Hi, ako po si Elijah Olivia. 8 years na po ako nagtuturo ng Sunday School. And first time ko po ma-encounter tong You Kids material. So malaking tulong to para sa akin as a teacher kasi lalo na ngayon sa generation yung mga bata, hindi na sila more on lectures. So at first, syempre pinanood ko po muna siya lahat. Then tinignan ko kung ano yung appropriate para sa extension class ko. And napili ko ay yung friendliness hindi ko siya pinanood sa mga usual na bata na nakikita natin sa church, kundi nasa extension class ako. So, nasa community po ako. Nasa 20, 20 students, and nasa isang bahay lang kami na sobrang siksikan talaga kami. So, after <laughs> ko po magpapanood, actually, marami akong napansin. Mas naging intimate yung pagsasama nila, kahit, yung, kahit sa boys to boys, then girls to girls through dito, nung napanood nila, parang napaisip sila na magdadala pa, din, magdadala pa sila ng friends nila dun sa extension class namin. And kasi after po nito, nag-part activity po kami, regarding din dun sa topic, of course. So, parang nagtutulungan sila and nagsha nagsisharean sila ng mga gamit na gagamitin for art activity. Positive outcome po yun para sa, para sa akin as a teacher.